Brek lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sehat sukses selalu. Salam ternak saudaraku. Gimana kabarnya saudaraku semua? Subscribe-nya ada yang hilang nggak? Tunggu dulu saya mau lihat. Oke. Putra dari selamat siang saudaraku. Selamat siang kembali Mas Eh. Terima kasih sampun support. Sudah saya jadikan moderator Mas saling berbagi Mas. Gimana kabarnya Mas sehat? Hujan nggak di sana? Di sini lagi agak-agak semelengat ini mas. Selalu hilang sama mas. Punya saya juga bukan masalah jalan di tempat tidak jadi masalah kalau jalan di tempat mas. Kalau nganu terus itu loh hilang terus. Alhamdulillah mas kalau sehat-sehat semua. Gimana ini kabarnya keluarga juga ya mas? Selalu sabar mas. Kalau saya mas selalu sabar orangnya. Yang penting semangat, rutin. Ya setidaknya tidak mengecewakan lah mas. Walaupun tampilannya kurang <laughs> bagus. Sapa-sapa dulu temannya ya mas ya. Buat mas Citut. Mas Hendra, buat Mas Bambu Alip dan salam ternak semua Mas. Iya mas, penting. Semangat itu penting mas. Semangat, sehat, ya kan? Jangan lupa mas, tinggalkan ininya ya mas ya. <laughs> Berapa hari nggak live aku mas, kangen. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sampai hari ini upload nggak mas? Soalnya saya ini paketnya daruratnya pakai hotspot adik saya masih lagi kanker mas kantong kering terima kasih jempolnya masih eh. matur nuwun oke mas nanti saya meluncur Mbak Entri Putri, waalaikumsalam Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mampir ya Mbak ya, sudah silaturahmi. Salam sehat sukses selalu ya Mbak ya. Ini Jadikan moderator. Mau izin loh Mbak, saya jadikan moderator enggak apa-apa ya Mbak ya. Monggo saling disapa kawannya Mbak, itu sama Mas Putra dari Mbak Entri Murti. Gimana kabar subscribe-nya Mbak? Hilang nggak Mbak? Tuh disapa Mbak Entri, disapa sama Mas Putra Dairi. Wah terima kasih Mas. Terima kasih sudah selalu support. Saman kerja Mas, motong karet atau popo Mas Putra Dairi? Alhamdulillah dari kantor siap Terima kasih. Aku ditonton dua pemirsa loh mas. Hmm. Hmm. Mantap katanya. Ini calon youtuber kita juga mana Thomas Mas Robert. Nah ini nanti saya kalau misalnya dia sudah bergerak di bidangnya, saya bantu itu apa mas server linknya, ya mas ya. Ini namanya mas nanti channelnya di apa mas? sama mas sambil udut juga kopinya mana ini mas selalu ada monggo ngopi mas selalu ada hmm seruput eh, kok geding aku Mas Alpin Pais, terima kasih Mas. Dari Malaysia jauh-jauh sudah mau support. Matur nuwun, terima kasih banyak Mas. Salam sehat. Sukses selalu di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari negeri tetangga ya Mas ya. Gimana Mas kabar perkembangan channelnya? Apakah subscribe-nya hilang Mas? Mohon izin Mas. Sampean saya jadikan moderator. Monggo di komentar. Kalau eh, diizinkan, oke siap. Saya jadikan moderator Mas. Ya. itu jaket birunya sudah saya apa Mas saling sapa kawannya Mas eh. <laughs> Iya, sampean Mas Alvin Pais sama di Malaysia itu kerja apakah sudah menetap di sana atau bagaimana Mas? Salam semua saudaraku ya dari Jambi, Sumatera, Tanjung Jabung Timur. Mas Mister Abed, matur nuwun Mas eh sampun mampir Mas eh Salam sehat sukses selalu. Gimana Mas Mister Abed perkembangannya? Mudah-mudahan channelnya semakin berkembang mas ya cuman bisa doain nggak bisa lebih mas cuman itu yang saya doakan bukannya salam sukses selalu semangat mohon izinnya ya mas ya saya mau jadikan moderator sampean ya nggak apa-apa Mas Putra dari monggo silahkan tidur sampai nikmati tidurnya moga-moga nyenyak bangun subscribe-nya bertambah banyak amin ya robbal alamin mudah-mudahan sedulur kita amanah semua ya Mas ya salam beristirahat matur nuwun sudah mampir <laughs> Mas Andrian Musikal channel Alhamdulillah terima kasih Mas eh Waalaikumsalam ini hostnya agak pelintah-pelintu nih Mas gimana Mas Andrian upload video nggak barusan Tuh, gitu. Mas Alvin Pais dapat pesan dari Mas Andrian Musical Channel. Siap. Mas Alvin. Mas Andrian disapa dari Mas Alvin Faiz ngopi. Oh belum upload Kang Mas. Nggih. Nanti kalau upload dikabari Mas. Ya Mas ya. Pokoknya aku padamu semua saudaraku, Mas Mister Abed. Aku padamu, Mas. Hmm. Ada tadi saudara kita yang dari Sabah Malaysia ya. Kuala Lumpur Malaysia. Mas Alpin Pais. Aku kalau nggak salah Mas Alpin Pais ini subscribe aku yang keberapa ya? Ntar tak eling-eling dulu masa gak lali kalau nggak salah sekitar satu bulan yang lalu kalau nggak salah ya waktu anak ayam saya masih sejempol jempol <laughs> maturun mas ya yang dari Malaysia salam juga buat Mbak Zora yang di Arab Saudi mungkin masih kerja dia ya jauh jauh mas <laughs> suara popo mas Mas Alvin Pak Ais nggak apa-apa yang penting intinya semangat ya pokoknya semangat mas jangan kendor jangan kasih kendor upload terus aku pun gitu mas bangun tidur bukan bertambah malah berkurang itu sama mas kita tapi kita ambil positifnya aja ya mas ya kalau bangun tidur <laughs> kan tahu apa itu banyak kurang ya ya mas Assalamualaikum Mas Titut aku padamu bos aku padamu juga Mas Titut Gimana perkembangan channelnya Mas Itut? Mas Din Horek, kalau nggak salah nih Mas Din ini, Mas Din Horek kalau nggak salah ya. Matur nuwun Mas Ampun hadir di Jombang. Kalau nggak salah Jombang Jawa Timur atau Mojokerto itu Mas. Sapa kawannya Mas. Biar nambah seduleran ya Mas Din. Assalamualaikum. Mohon izin Mas, sampai saya kasih jaket biru tang lo mas tang opo-open lo gue kunci pas mas kunci pas kunci <laughs> saya, ya kunci ring itu loh saya mau izin menjadikan moderator masih e. lihat semua chat siap mas titut ngopi maturnuwun mas siap mas din Duh, kok nggak bisa ditentuh ki piye toki? Tampilkan semua cat. Lihat semua cat. Jaringannya masuk kelendak, kelenduk ki piye toki? Mas Alvin, Faiz, dapat pesan dari Mas Citut, disapa Mas Citut, mampir ngopi katanya. Iya, ditambah Mas lucu piye to Mas Den aku terangin iki ngomongin pripun lo Mas aku gak iso wong iku kon bawaane serius Mas Den saestu Mas Den nggih pembawaane iku pripun ya gak wis untune ompong suarane plentah-plentuh es <laughs> aku padamu Mas Den jenengan tadi upload video nggak Mas Den ini kok nggak bisa disentuh nih jaringannya apa piye Mas Mas Andrian musikal, saudaraku Mas Den. Itu Mas Andrian membagikan linknya. Monggo ditarik-tarik kolornya. <laughs> Monggo silaturahmi Mas ke tempat Mas Andrian musikal. Sedulur kita satu ini membagikan linknya. Aku kadang kalau nengok labnya Mas Andrian, pokoknya upload oke siap mas OTW aku padamu nggih mas kula nggih upload hampiran ampirane mas komentar sanda kok sepam ya mas mas Din, wah lah piye mas iki mas Alhamdulillah sudah normal kembali mas terima kasih dapat notifikasi notifikasi matur nuwun ya Mas ya matur nuwun tambahkan moderator yang spam kembali lagi alhamdulillah masih eh. <laughs> apa nih sing keren Mas Alvin Pais eh Mas aku padamu nggih Mas Mas Alvin Pais Manalpi Pais, Mas Alvin Pais. Aku padamu nggih, Mas. Apa iya Mas titut giginya sama? Sampeyan yo apa Mas? Maaf luas. Kita sapa dulu ya, kawan. Mas Bang Juan, Bang Juan peternakan gimana kawan? Pak D Lintang Panjerino, Pak D CBR, ayam hutannya gimana kabarnya? buat Mas yang Bungo, Mas Santo pripun kabare ada saudara kita yang di Sabah Malaysia Cik Gul pripun gimana kabarnya mudah-mudahan Malaysia dalam keadaan sehat walafiat amin Mas Din disapa sama Mas Andrian Mas Din Mbak Ririn Jailani, Bismillah hadir bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Ririn Jailani. Monggo, terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana Mbak hari ini? Masaknya lancar kah? Mudah-mudahan lancar Mbak. Nanti Mbak upload nggak Mbak? Biar saya maju. Tadi saya belum dapat notifikasi dari Mbak Ririn. Mungkin belum upload mungkin ya udah belum Mbak Ririn? Mbak Ririn Jailani dapat pesan dari Mas Andrian kita yang di Banten. Dapat pesan juga Mbak Ririn dari Mas Citut. Tuh, dapat pesan dari Teh Ririn, live teh. oh iya Mbak Ririn Alhamdulillah kalau lancar ya Mbak Ririn ya ya cuman bisa doain mudah-mudahan sukses bersama channelnya tidak ada kendala apapun tambah viewer tambah subscribe tambah sedulur siap amin nanti kalau upload kabar-kabar ya mbak ya nanti kalau apa saudaraku semakin mempererat silaturahmi di deskripsi deskripsi saya saya tulis nomor WA-nya dicatat saling komunikasi nggih Mbak Mas semua sedulurnya Mas Den Horek yang di Jawa Timur dicatat Mas itu di di deskripsi saya ada nomor WA dicatat Mas ya Mas minta kita wa bisa telepon teleponan bebas gitu kalau pas nggak ada data waktu keadaan kita sulit jadi kita saling bisa komunikasi ya Mas Piye Toki, Kok angel tenan ngene iki? HP-ne po. Astagfirullahaladzim, jaringanku mbak, lendak-lenduk, mas. Loh, tak bisa disentuh. Iya, Allah Gusti Pangeran. Iya Mbak Ririn. Mas itu lagi super sibuk Mas Citut dapat saudara baru lagi hadir Kang Hos dan rekan-rekan Mas Jambu Biji, Mater Nuwun, terima kasih banyak Mas ya. Salam sehat, sukses selalu Jambi menyapa. Aku padamu Mas Jambu Biji. Monggo, silahkan. Mohon izin saya mau jadikan moderator, saya kasih jaket biru ya Mas. Mohon izin. Monggo Mas Jambu Biji disapa pokoknya kuatkan silaturahmi ya mas ya AAC itu bisa sebenarnya lab mbak mudah-mudahan saya doakan ini ya namanya doa kalau dikabulkan enggak ya yang penting ikhlas mendoakan mudah-mudahan buat Mas seminggu ke depan bisa-bisa lab kita dukung doanya Mas Cidut ya Mbak Ririn ya mudah-mudahan juga buat Mbak Ririn semakin maju channelnya masak-masaknya juga salam sama keluarga ya kan? Ya bener Mas Den, leres nih Mas. Yang saya kunjungi balik, kunjungi kapan-kapan, yang penting saya mendukung. Nah itu, menurut saya bener Mas. Masuk, yang penting kita dukung dulu, ya kan kita tonton support dulu saudara kita yang namanya apa itu jaket merah itu, ya kan itu lebih penting Mas sekarang saya bilang penting-penting gini mas kalau kita ibaratnya mendukung channel saudara kita apapun lah itunya saya mohonlah dengan amanah minimal lah ya minimal tiga durasi tonton tiga menit lah minimal tiga menit baru kita support saudara kita itu harapan saya mas Alhamdulillah punya saya ini banyak spam sahabat Mas Jambu Biji matur nuwun. Ini sahabat baru saya baru sekitar berapa hari yang lalu ya Mas ya. Matur nuwun Mas. Sudah hadir juga support saya. Ini buat Mas Alvin Pais. Baru apa Mbak Ririn juga matur nuwun Mbak Ririn, Mas Denurek. Muka-muka salonin dan clear Mas. Nanti saya kalau ada rezeki banyak saya pesan powernya yang buat kaca pecah itu Mas alhamdulillah saya punya kesenian kuda lumping mas jadi nanti biar saya apa mas pesan mas kalau pengen tahu jaranan saya itu Mbak Ririn saudaraku semua saya orang seni mas itu di sana nah, itu lagi cuci dua tahun paku mas Mbak buat Mbak Ririn ya mohon maaf Mbak ya saya orang seni jadi ya pokok intinya ya saling mendukung iya Pak saya baca lagi mas nanti mau cahaya orang diwoco mas jambu biji dapat pesan dari mas Andrian musikal channel siang juga bosku gimana kabarnya mudah-mudahan alhamdulillah baik mbak Ririn bismillah amanah nonton bertahap beberapa video berjeda harus sebang siap mbak Ririn itu harapan saya mantep masukannya Mas Citut dapat pesan dari Mas Jambu Biji. Citut, siap bosku. Anana Fram, materuan mas eh. Saya mohon izin untuk saya jadikan moderator. Terima kasih supportnya selalu ya mas ya. Salam ternak, salam sehat selalu, sukses. Mudah-mudahan lancar channelnya. Amin ya rabbal alamin. Salam Mbak anak Emas. Nah, ini jaringanku muter-muter kayak katok iki piye to iki? Monggo Mas. mas Ananta Pram disapa saudarai Mas. Tuh, Mas itu, Mas Jambu Biji. Lanjutkan karena senimu kawan. Siap. Mas Andrian support selalu Mas yang jelas nanti kalau misalnya apa khusus ya Mas ya untuk apa saya fokus ke ternak dulu jadi nanti kalau masalah seni saya mau dukungan sampean ya Mas ya semua jadi nanti saya bikin asli resmi ibaratnya nama channel itu kesenian saya jadi tolong dukungannya ya Mas ya soalnya yang dulu itu pun dulu kan belum mengenal namanya apa ya Mas Mas Robert apa namanya mengenal media sosial HP saya masih 3315 cumplung mas jadi tidak mengenal itu gitu loh makanya akan saya majukan kesinan ini lama tidur masalah COVID-19 ini jadi sekarang dibangkitkan lagi mas kalau enggak kita yang nguri-nguri budaya Jawi siapa lagi ya kan bukan kita masalah bersaing bukan yang jelas saya pribadi walaupun untuk semalah di luar kalangan maupun di dalam kalangan uri-uri masih jambul biji masih masih tak baca dulu ya mas ya ki lagi, nih dapat nganu mas eh. dapat pesan saudaraku setuju kata mas Dani strike dibantu mas eh. itu mas Dani strike 46 tolong dibantu sobatnya itu adik saya mas mas Dani strike 46 itu adik saya jadi tolong dibantu ya mas ya dibantu dukung itu adik saya dia itu hobinya itu mas akun dia itu channelnya mancing lo ngentul apa tuh jenenge gue casting nah casting itu loh casting kata mas Robert casting mohon maaf mas dekku Dani Setrek saya jadikan moderator sampean ya mas Mas Dani, disapa saudara-saudaranya tuh Mas Andrian Musikal tinggalkan linknya. Monggo ditawarik tarik katotnya Mas <laughs> Andrian Musikal itu katotnya. dimasuki, Nonton minimal durasi 3 menit. Amin ya rabbal alamin. Nggih Mas Ananta Pram, Mas Jambu Wisi. Saling support. Mas Ampran Fauzi Channel. Nah ini, ini abangku yang paling ganteng. Cuman dia itu kalau lagi nonton kita saudara ke semua kan, dia itu paling sedikit. Tapi kita support lah. <laughs> kita support Mas Ampran Fauzi ini kita support. Kita tarik-tarik katoknya. Mas Ampran, Mas tempel, salinkan linknya supaya saudara kita dapat berkunjung ke sampean Mas silaturahmi ke sampean. Tolong tinggalkan linknya Mas Ampran Fauzi Channel ya hadir mantap salam sehat buat semua yang hadir semoga makin maju dan sukses amin ya robbal alamin salam sehat sukses kembali masih e. buat panjenengan oke okay? jangan pantang menyerah mas maju terus alat berat itu ngeduk-ngeduk mas ya fokus kamera datang ke saudara kita minta supportnya minimal tiga menit durasi ya kan terus dukung terus kita tekan merah jaket merahnya itu kita aktifkan loncengnya nah apabila saudara kita dulu yang masuk tunggu satu kali 24 jam baru kita tarik jaket merahnya oke mas Amran Fauzi Mbak Ririn teh sampai disampah buat sama Mas Ananta Pram sedang jaringannya padahal aku hotspot sama tetangga aku sebelah tuh <laughs> minta jaringan dia aku mas soalnya gimana kangen ya mas sama saudaraku semua G mas siap mas jambu biji belum nyangkut mas belum tak cek mas tapi kalau notifikasinya buat sampean mas jambu biji alhamdulillah udah nyangkutnya saya nyangkut belum mas jambu biji Ya itu kata Mbak Ririn. Siap kak, jambu biji insya Allah bertahap ya kak, biar aman. Betul Mbak Ririn. Satu kali 24 jam harus ditunggu. Oh, buat Mas Ampran Pauji saudaraku. Dia pesan itu. Dari Mas Ampran Pauji channel. Link sabar, sinyal susah. Nah itu. Bener Mas. Hotspotnya desa di Nganu Mas. Diaktifkan. <laughs> Nah itu Mas Andrian ngasih nganu apa gambaran ngasih semangat tuh mau dikatok nganu katoknya mau ditarik sama Mas Andrian. Yo, yang mau saya kunjungi silahkan turunkan linknya katanya mau ditarik-tarik katoknya. Oh, alhamdulillah maternon Mas sudah. Wong aku dapatnya kalau nggak salah kemarin aku notifikasi gitu kan. Matur Mas ya, Mas Sembu Biji kepadamu mas Mas Dani mana tadi kok nggak nongol lagi Mas Dani kemarin tuh saya dapat nganu saudaraku dapat apa ya namanya itu dari email dari dari apa katanya kalau iklan ini minimal iklan ya minimal iklan itu kalau nggak salah harus mengaktifkan apa belum belum ada kelanjutannya baca terus ada kabar baiknya gini sekarang yang bisa mengaktifkan komunitas minimal 500 subscriber ke bawah juga bisa 300 lah tapi ku dapat email gitu pas saya mau aktifkan kan dapat notifikasi itu baterai ku ngedrop ayo ah, ya wes tak di situ nggak ada lagi tulisan waktu saya buka YouTube dashboard itu kan YouTube dashboard itu ada pemberitahuannya ya teririn menghadiri sama lah mbak tolonglah ya mbak ya oke okay? Ngapunten Mbak Ririn rokok. Semangat Mas Andrian aku padamu. Jamu biji sudah Kang Hos, Ririn. Ya? Mbak Ririn jalani untuk Mas Din terima kasih sudah mampir ke channelku aku jeda ya biar aman. Nah itu ya, Mas ya. Din. Mas Ampran Pauji keluar dulu Mas dari lab. Mas Din Horek. Nah. Halo Mas, Halo juga Mas Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok banyak men Mas channel sampean Mas? Yang di atas tadi mana toh? Tunggu, tak cari di atas. Tadi yang di atas tadi Mas Din channel. Bukan Mas Din. Mas Din. Oh, ada dua tuh yang namanya Mas Din Dianu. Berarti oh sudah sudah Mas Din Channel yang apa sudah ini Mas Din Hurek Jawa Timur menyapa nih Mas satu tim semangat Mas e. tuh dapat sepat juga dari Mas Din juga Mas Din Hurek dapat pesan dari Mas Din Channel nah pokoknya semangat Mas e. Mas Dinurek turunkan linknya biar katoknya ditarik-tarik sama Mas Andrian Musikal Channel oke okay? kok nggak bisa ya Mas Din komentar Anda spam Mas Din Mas Din norek nyopo ki kok kayak gini ki se tak jia jali. Alhamdulillah CD Kapram absen Mas diterima Mas Assalamualaikum Mas e. salam sehat sukses selalu nggih Mas terima kasih sudah support diterima Mas mau si izinnya mau kasih jaket biru Mas e. Mas Dinura kok spam ya Mas sampean ya spam tah apa ini kok ndak bisa disentuh Alhamdulillah kembali lagi Mas mohon izin saya jadikan moderator Mas Dinurek. Salam satu tim. Nggih Mas, absennya diterima. Tuh, dapat sepan dari Mas pesan dari Mas Jambu Biji. CDK Pram siap bosku, siap kembali bosku. Nah, Assalamualaikum Mas Andrian Musik. Waalaikumsalam warahmatullah. Matur nuwun Mas, terima kasih banyak sudah hadir Mas Andrian Musik. Salam sehat sukses selalu ya Mas. Cuman bisa itu doakan. Mohon izin saya jadikan moderator. <laughs> bakune, bakune. Mas Din Horek, sampai nggak usah bingung Mas. Mas Din Horek satu tim. Oke siap Mas. E. Aku padamu. lah lah. Rafa S Channel. Hadir obatku, nggih monggo Mas matur nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sukses selalu Jaya Channel. Pak D. Selamat siang kembali Pak D. Salam sehat sukses selalu Pak D Jaya Channel. Saya tadi mau jadikan Mas Andrian jadikan moderator. Siap. Rafa S Rafa S hadir sobatku. Oke Mas, terima kasih buat kehadirannya. Salam sehat sukses selalu nggih Mas. Tuh, saudaraku, mari kita tarik-tarik katoknya Pak D kita Jaya Channel tuh turunkan linknya. Monggo. Silakan diapa Mas? Amin. Salam sukses kembali Mas e, Rafa Esanel. Mas Siti, Siti Kafam juga salam sehat ya Mas tuh sudah turunkan linknya kita sapa lagi saudara kita Maneka Ukil selamat datang Mas e. salam sehat sukses selalu terima kasih supportnya ya Mas ya aku padamu Mas Maneka Ukil mohon izin Mas saya jadikan monet moderator masih e. jaket biru saling berbagi masih e. bu iso berbagi Bora yang setidaknya sampean sahabat sehati saya semuanya tanpa terkecuali Andrian Musik matur nuwun Mas Andrian Musik sukses terus bos amin ya robbal alamin sukses kembali buat sampean Mas ya jaringanku muter-muter tuh ya Mas Andrian Musil bagikan linknya Rafa S Channel. Salam kenal kakak. Nggih. Tuh Mas. Mas Raf, Raf HS dapat pesan dari Jaya Channel Pak di Jaya Panel. Raf HS Chan, Raf HS Channel. Salam kenal kakak. Tuh Mas. Kok saya topet coba balik, Bet? Imam penting kan, aku tak ternih aku nembok tinggal dulur ku oke <laughs> oke tak terne suwi ora sik nih cek ben bagek lingi engko tak sik Mas Amit iya kita gitu kuingin ngejeli <coughs> audio audio kurang keras ya mas ya mungkin HP-nya Mas Mas Maneka Ukil audio audio yang live ini atau audio yang di nganunya Mas di uploadan video saya Mas Maneka Ukil Mas Andrian Musik dapat pesan Andrian Musik Channel iya kakak kurang keras ya Mas ya tak rodok cedek nek ngono apa mungkin nganu mungkin mas bisa jadi sekarang ini keadaannya mendung lepas hujan juga kemungkinan jaringannya agak gimana gitu nah <coughs> tes satu dua tiga <coughs> hadir <coughs> Andrian musik saudaraku dapat pesan dari Mas Andrian Musik. Salam santun, salam kenal buat para konten kreator semua. Gih Mas, saya juga sebagai hostnya salam santun, salam kenal, salam kreator, salam sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Maneka ukil, oke bang siap, gih siap mas. Aku padamu mas eh. Mas Ananta Pram, Salam kenal balik Bang Andrian Musik. Nah, tuh Mas dapat pesan Mas Andrian. Durasi kita nganu ya Mas ya. Kita bikin 20 menit aja. Jadi nanti kalau misalnya apa saling dukung supportnya gini Mas. Caranya step deskripsi saya kan saya kasih nomor WA, saling anu ya Mas, saling komunikasi gitu nah. Bukan komunikasi antara support for sub enggak, enggak seperti itu Mas. Tidaknya menjalin silaturahmi saling catat WA nggak apa-apa beranda WA penuh yang penting just le Assalamualaikum Mas Bambu Alip hadir Mas Bambu Alip nyimak aja dari awal sampai sekarang ya saya sudah tahu Mas kalau sampai itu selalu just maturun gih Mas terima kasih semoga lancar selalu channelnya cuman itu Mas yang bisa saya doakan untuk sampean sebagai pemula ya Mas saya Mas jadi iya iya mas ya cuman bisa doakan mau support nggak iso saya cuman sapa juga kembali buat saudara kita ya kan buat Bang Juan peternakan salam sehat sukses selalu ya mas <laughs> mas Bambu Alim Jaya Channel pembuatan kolam ikan yang luar biasa dapat pesan dari Mas Andrian Musical Channel. Mas Bambu Alip dapat sapaan dari Teh Ririn. Bang Bambu Alip katanya. Teh Ririn, Teh Ririn. Mas Bambu, panjenengan tadi upload video enggak? Mas Bambu Alip, selamat siang. Mbak Ririn Jailani suaranya gede napi ya mas sedekah sedekah from Yaya channel sudah don don dari saya kolam luas sekali itu Mas Deka Pram sampai tadi upload video enggak Andrian musik Mas Andrian Sedeka Farm aku OTW nggih monggo Mas OTW tarik-tarik katoke Mas pokoknya hmm awas aja ngalor mas iya tak ternyai sama ya apa kita jalan-jalan bayar apa karena gulik pulsa aku ke saldo ini kini cuman posisi ini nanuku deposit kurang tak bayar nek gulik pulsa rasa bingung-bingung kirim nomornya cerut ono sementing telkomsel nih gak telkomsel gak bisa aku maaf kan? <laughs> aduh malah eksis kok eh? eksis malah <laughs> Wong oh, Mas masih di dekapam. Nanti kalau apa catat nomor WA saya di deskripsi ya Mas ditentang nanti sampean catat. Mas Aris NZM, selamat siang Bang, selamat siang kembali Mas. Matur nuwun sudah support. Salam sehat sukses selalu nggih Mas buat Mas Aris. Mbak Ririn jalani monggo istirahat Mbak. Oke, matur nuwun terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Mbak ya. Monggo di sekecak nih Mbak dienakkan salam silaturahmi sama-sama terima kasih Pak salam silaturahmi kembali abang-abang semuanya iya Mbak saya kembali juga Mbak ya amin ya rabbal alamin ya mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lab selanjutnya nggih mbak monggo mbak e amin amin semangat itu saudaraku Mas Andrian Musik membagikan linknya monggo disapa Mas Alip kok Mas Alip nih aku jangan kelingan Mas Bambu Alip baik e. Mas Andrian musiknya Mas Haris NGM tadi upload nganu nggak mas video nggak mas nggih Mas Bambu Alip saya selalu ingat aku sing tak pikir gini loh Mas gini loh aku tuh pengen sebenarnya punya kayak punya sampan tuh apa namanya kerajinan itu loh Mas bikin kandang dari bambu pokoknya seninya itu ada gitu nah saya pengen cuman di daerah Sumatera ini bambunya nggak sebagus punya sampean masih eh. seperti itu kemungkinan kalau untuk itu sekitar 8 bulan atau setahun sudah totoran kalau totoran tuh meniren itu loh mas nggak tahan bambu Sumatera nggak kayak di Jawa kita kan kayak punya Jawa Kunditar kayak orang rumahku kediri tuh bagus-bagus mas bambunya kalau di sini nggak bagus Mas Bambu Alip, saya mau tanya nih Mas, gimana? Misalnya efeknya gini, kan kita ini lab, di lab ini ada gimana linknya yang diturunkan di situ kalau kita upload itu dalam keadaan di publik itu kena spam nggak mas? Mohon pencerahannya nggak, nggih mas Bambu Mas Bambu direndam bang. Sudah mas, sudah direndam juga, tetap totoran dia. Entah bambunya jenis apa saya nggak tahu. Sudah dari bambu apus juga sudah, bambu tali itu loh mas sudah juga saya buat tapi tetap seperti itu nebangnya tidak terang bulan kalau orang Jawa kan kalau terang bulan itu kena rotor itu kan itu tidak terang bulan tetap masih seperti itu memang kualitas bambunya Sumatera ini nggak jos mas Andrian Musikal Channel buat Mas Sedek kandang bebeknya luar biasa anti becek nggih Mas saya juga belum nyimak ya Mas Mas Mas Sedek Pram nanti saya apa ya Mas ya mudah-mudahan pokoknya saya keluar dulu cari paket yang banyak-banyak saya kunjungi semua saudara kita saya support semua saudara kita ya Mas ya amanah Mas pokoknya itu yang bisa saya lakukan kemungkinan kalau suara saya kurang kenceng atau video saya agak bergoyang-goyang itu berarti sinyal saya kurang bagus gitu no mas eh. saudaraku semua ya mana mas Bambu balik tadi oh iya mas terima kasih jawabannya ya mas ya tapi gini mas kan kalau di lab itu linknya nampak nggak ya saya, saya belum pernah coba gitu loh Nano Mas Andrian Musikal Channel. Gimana Mas Andrian kalau menurut sampean Mas Andrian? Kalau dipublikasikan gimana? Apakah itu nanti dapat dampak buruk atau kena banget atau gimana? Gimana Mas sarannya Mas Mas Andrian Musikal Channel? Saya juga belajar sharing-sharing ya Mas ya. Iya kan? Tuh. Tuh, saudaraku. Semua yang ada di apa? Yo, siapa lagi yang mau saya kunjungi? Turunkan linknya. Nah, itu dapat pesan dari Mas Andrius Kalsanel. Channel. Rokok masih tinggal di ya, Robert. Iya. Oke, siap Mas Andrian. Saya publikasikan tidak ada ya siapa lagi yang mau saya kunjungi publikasikan saja host tidak ada pengaruhnya oke siap mas matur nuwun mas ya pencerahannya oke nanti saya publikasikan ya mas siap nanti kalau saya sudah publikasikan tiba-tiba saya kena banet ataupun kena peringatan dari YouTube ya saya piye gitu kan mas namanya juga saya mau baru belajar yang jelas baru belajar pertama yang kedua saya mau cari sedulur yang benar-benar sedulur selamanya gitu nah mas saling support kalau misalnya sukses-sukses bersama kalau sehat-sehat semua sedulur sudah gitu nah mas itu maksud saya jadi tidak ada ibaratnya gini YouTube ini bisa untuk seduluran bisa untuk menambah pemasukan yang kedua yang ketiga seduluran itu harapan saya yang keempat bisa untuk nyimpan file gitu. kita sapa lagi ya Mas Dani strike 46 terus Mampran Pauji mana linknya Mas biar sekalian di apa sama Mas Andrian musikal Channel diturunkan linknya Mas e. Mas Andrian Musical Channel yang saya live kemarin saja saya upload ke Oke Mas siap saya upload masih eh. jadi kita tahu loh Mas ibarat mana saudara kita yang support mana saudara kita yang tidak kalau ada nomor WA Mas Dulur saya live jadi kita tahu waktu kerja pun kita sempatkan kita live walaupun kita tidak fokus di depan kamera setidaknya kita support itu gimana ya entah itu kita sambil kerja kita letakkan gitu kan tapi tetap dukung gitu jadi kalau ada nomor WA nya saling silaturahmi itu enak gitu maksud saya bener gak Mas Andrian Musikal Channel tadi saya mau maaf Mas <laughs> saya lupa ngasih kabar panjenengan gitu kalau saya live. tuh saudaraku semua Mas Andrian Mas Bambalip nurunkan linknya mari kita subscribe kita tekan tombol merahnya kita aktifkan loncengnya nah, seperti itu aku ingat kawan <laughs> mas Andrian musikal kalau live tuh bikin kangen aku juga oke okay, buat saudaraku semua silahkan turunkan linknya agar kita tarik tarik <laughs> aku nenggau ya kemakal sambil cari rumput waktu itu mas mas Andrian aku tawa tawa aku kemekel mas Mas Bang Balip Mas Adrian OTW mas Ngopi mas Sabar ya Ya, Dataku sebenarnya entek resik mas, habis total untung kok adikku datang ke rumah jadi langsung tak minta sopot tele hujan pula mau cari pulsa kan gitu jadi ya nanti setelah ini cari pulsa kita isi banyak-banyak baru kita sholat terolami ke saudara-saudara kita kembali ya kan mas siap Bang Andrian nah itu dia Bang Andrian musik wih mantap Kang Mas Bambu Alip ini senior kita ya iya Mas Mas Andrian musik ini senior kita nanti nganu Mas Mas Bambu Alip diturunkan nganunya Mas ada Mas Bambu Alip ini sekedar apa ya Mas mohon maaf Mas Bambu Alip ini ada channelnya lagi namanya Serba Bambu TV. Itu channel beliau. Saya sudah support juga, jadi kita support kembali Mas Bambu Alip yang di channelnya Serba Bambu TV Pokoknya Jos. Itu masih ya, sedulur semua. Mas Andrian dapat pesan dari Mas Bambu Alip sama saja Bang Andrian Mas pamit sih ya mau berangkat kerja Nggih Mas matur nuwun buat Mas Sedeka Pam terima kasih untuk waktunya ya Mas Sedeka Pam matur nuwun hati-hati dalam kerja salam sehat sukses selalu tuh sudah 10.000 subscribe. Subnya mantap. Harus dong, Mas. Kita harus harus semangat kita, bisa kita untuk contoh kreativitas Mas Bambu Halib bagaimana bisa apa. Kita intinya di sini tidak memaksa saudara kita untuk menonton channel kita yang kita cuman harapkan supportnya seperti itulah kira-kira ibaratnya gini walaupun saya tidak suka walaupun tidak memahami tentang apa diusahakan itu kita pahami channel beliau kita support lah jangan ibaratnya dipandang sebelah mata nggak boleh gitu mas namanya sedulur itu kita harus support jangan membedakan oh ini subscribe kita segini nah, subscribe-nya segitu selagi kita mau dia itu support kita saling seterahmi silaturahmi turunkan komennya pokoknya support itu baru kita support balik mas gitu loh bukan seperti youtuber besar yang pernah saya sebutkan waktu di lab itu kan seperti kita saudara kita yang dari sana Kalimantan saya dukung supporter saya harapkan itu cuman bukan subscribe dia datang ke saya bukan bukan saya ngejar ibaratnya apa enggak gitu yang saya harapkan itu kebaikannya untuk sapaan kita itu dijawab lah mas itu harapan kita jadi kita lego ibarat kita mengucapkan assalamualaikum itu dijawab sama yang punya tuan yang punya rumah atau tuan rumahnya gitu nah setidaknya seperti itu itu harapan walaupun gimana pun nanti saudara apa kita sudah jadi orang besar usahakanlah mas setidaknya walaupun tidak bisa menulis komentar kita cukup tekan oh, like di komentar itu kirim hati itu sudah lego mas gitu nah ibaratnya itu kayak mana ya wes srek nah gitu Bener nggak Mas Bambu Alip? Kita contoh Mas Bambu Alip. Walaupun dia sudah besar, tetap gugup yang bebas seperti kita-kita ini, saudara kita yang lain. Seperti itulah kiranya. Pokoknya jiwa sosialnya Mas Alip saya akui matur nuwun masih e. Matur nuwun. Mas Bambu Alip OTW Bang Andrian. Mas Andrian Musib gini intinya kita bikin channel YouTube untuk sekedar menyalurkan hobi bener Mas eh menyalurkan hobi kita silaturahmi kita yang tidak kenal menjadi kenal itu kan yang utama gitu loh Mas dimanapun tempat kita ibaratnya silaturahmi kita kehabisan apapun kita di YouTube Mas saya di area area sini mohon untuk saya Mas misalnya saya minta tolong ini tetap ditolong Mas nggak mungkin nggak misalnya kita kekurangan apa bisa dapat musibah di tempat itu gunanya saudara dimana tempat ada saudara semakin banyak silaturahmi saudara semakin banyak rezeki kita gitu ya kan saudaraku Mas Andrian Musib siapkan Mas Bambu Alif udah setengah jam nggak terasa ya Mas ya Mas Bambu Alif kapan live-nya Mas eh iya kemarin aku sampai nganu ya Mas kembali mau lab keadaannya keadaan lonceng kemarin waktu saya komentar itu saya sudah aktifkan itu lab atau apa ya Mas ya buat saudaraku semua tidak terasa sudah 31 menit apabila kata-kata ada saya ada yang salah dalam penyampaian logat saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya undur diri hari kalam ya mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat sukses selalu saudara selamanya kita apa dulu mas Andrian musik ya ya jangan pernah li niat bikin channel YouTube buat mencari uang atau gaji yang ada kalau channel kita nggak dimonet bisa stres bener mas bener betul sekali mas intinya kita cari sedulur yang pertama menyalurkan hobi kita ya kan jangan mengharapkan gaji mas kalau gaji tuh yang di atas yang ngatur ya mas kalau masalah rezeki ada kata-kata kalau rezeki nggak kemana oke matur nur masih ya saya tinggal dulu mohon maaf assalamualaikum